好友刘同的新书签售助阵，一秒钟就把书店变成了音乐 live 秀的现场。最近两天，在重庆频频现身的周深，行程可远不止这些。继前一晚用现场开唱给粉丝们广发福利之后，五月十日上午，不少粉丝又在位于华西 live 鱼洞的重庆时代美术馆捕捉到了他和刘同、金浩森三小只的身影。 而与他们同行的还有知名导演、主持人张艾嘉。网友在重庆大学偶遇了正在录制节目的张艾嘉和周深。和张艾嘉之约，绝对算得上是周深、刘同、金浩森本次重庆之行的重点之一。上游新闻、重庆晨报记者留意到，早在九日下午。 就已经有重庆的粉丝网友在微博上晒出了自己在重庆大学校园里偶遇周深和张艾嘉的路透图，像是他俩在对谈的模式，同时有摄制组在跟拍。从路透照中也不难发现，周深和张艾嘉相聊甚欢，周深露出略显夸张的表情。网友粉丝的猜测是对的。据上游新闻、重庆晨报记者了解。 本次张艾嘉来到重庆拍摄的一档名叫《念念青春》的纪实综艺节目，其核心主题就是青春，这也应该是节目组选择了走进重庆大学校园拍摄的主要原因。根据上个月才曝光的节目规划，张艾嘉作为主持人，将邀请不同领域的领军人物，如周华健、刘若英、五条人、周深、张子枫等走进节目，选择他们个人青年。 时期的私密文字、涂鸦、摘抄、创作、手作、数字记录等各类可视化文本进行念诵和演绎。他希望可以勾起大家的青春记忆，让年轻人获得共情和透视自我的勇气。之所以选择在重庆时代美术馆拍摄，更多是因为目前这里正在举办的《春秋大梦 Collective Dreams》潮流空间艺术展。 这次展览一共集结了艺术创作小组 Bubble Pond、Green Revolution、好朗、裴昌龙、熊猫先生等九位来自川渝地区的艺术家及团体。节目组认为，《春秋大梦 Collective Dreams》的展览主题刚好和《念念青春》的青春主题比较契合。摄制组在推荐后，张艾嘉自己敲定了这里，还直接把主场景搬到了展览现场。 在他们看来，展览名叫《春秋大梦》，而梦和青春是密不可分的。在十日上午的现场，张艾嘉和刘同、周深、金浩森也开启了边走边聊的模式。张艾嘉尤其感兴趣的，是展览中互动性最强的艺术家向观众提问的部分。这其中是主办方向艺术家们征集来的多个灵魂拷问，如“你希望被狗咬，还是断网一个月？” 离开地球，你会去哪儿？等等，张艾嘉和刘同、周深、金浩森一边观展，也一边用贴纸在展墙上回答着艺术家们的提问。看看网友们对周深加入的新综艺有什么看法呢？新综艺有深深啊，追定了，期待，好想偶遇深深啊！可是看我大门不出二门不迈的。 好像也不可能遇到深深也不来湖州爱深深哦，深深对谁都热情有礼貌，对像张艾嘉这样的前辈更是这样，这很正常啊，没觉得夸张。每次周深都会给我们带来新鲜感，期待不一样的精彩，期待深深的新综艺，期盼节目早日开播。你期待周深的新综艺节目《念念青春》的播出吗？节目的最后。 我们来欣赏周深的现场演唱功力吧。 接下来，即将与您共度江苏卫视、中国联通快手一千零一夜的明星有：金晨、李宇春。